Boah, zieht schon ganz schön auf. Mal schauen, ob ich noch rechtzeitig bin. der Weststartplatz angekommen und der Wind steht perfekt an. Das kann man sich mehr wünschen. oh, ich werde nicht mehr allzu lange rumdröseln, denn der Wind nimmt doch zu. Aber rauskommen denke ich, tue ich ja schon. weiter geht's mit Laufen. Ah, bisschen weit.